Helikopter adalah alat transportasi paling serbaguna dan fleksibel, karena memiliki kemampuan untuk terbang ke semua arah. Selain itu, rotornya memungkinkan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal. Terdapat berbagai jenis helikopter militer dan fungsinya sebagai berikut. Helikopter transportasi atau pengangkut Sesuai namanya, Helikopter jenis ini dirancang untuk membawa beban yang berat seperti sekelompok pasukan, kendaraan ringan, hingga logistik ke medan pertempuran. Helikopter pengangkut memiliki kemampuan untuk mendarat dan lepas landas secara vertikal tanpa landasan. Selain itu, helikopter pengangkut dilengkapi dengan peralatan khusus seperti tali tambang, untuk menurunkan dan mengambil pasukan di medan yang sulit, helikopter dengan rotor utama 7 bila ini bisa membawa kargo dengan beban yang berat, Kecepatan maksimalnya sekitar 280 km per jam. Dilansir Aero Corner, helikopter pengangkut yang banyak dipakai oleh militer adalah Boeing CH-47 Chinook yang memiliki mesin ganda. Helikopter pengangkut lain yang tak kalah terkenal adalah Super Stallion yang diproduksi oleh Sikorsky Aircraft, dipakai oleh militer Amerika. Selanjutnya adalah helikopter penyerang atau tempur. Tujuan utama helikopter penyerang atau tempur adalah untuk mengalahkan musuh. Itulah mengapa helikopter ini dipersenjatai dengan senapan mesin, rudal, atau meriam otomatis dan mampu mencapai kecepatan tinggi. Semakin canggih karena dilengkapi radar untuk mengidentifikasi target musuh, serta mengarahkan proyektil dengan tepat dan akurat, bahkan ada helikopter tempur yang bisa menghancurkan kendaraan bersenjata dan tank musuh secara efektif. Salah satu yang terbaik adalah AH-1W Super Cobra yang diproduksi oleh Bell Helicopter. Korps Marinir Amerika Serikat telah memakai dan menerbangkan Super Cobra sejak tahun 1986. Selanjutnya ada helikopter utilitas. Helikopter utilitas sangat berguna dan unggul di semua bidang, mulai dari pengintaian, serangan, transportasi, hingga evakuasi. Yang paling terkenal adalah UH-60 Black Hawk yang diproduksi oleh Sikorsky. Dengan mesin ganda dan empat bilah, helikopter ini bisa beroperasi di segala kondisi cuaca. Bell Helicopter pun tak mau kalah dan memproduksi UH-1Y Venom. Helikopter ini mempunyai dua mesin turbo shaft dan rotor berbilah empat yang tahan terhadap rudal balistik. Selain bisa membawa beban yang lebih berat, kecepatan dan jangkauannya meningkat 50%. Yang terakhir ada helikopter pencarian dan penyelamatan atau SAR. Helikopter Search and Rescue atau SAR digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan. Keunggulannya adalah lincah serta mampu bertahan dalam segala medan dan kondisi cuaca. Helikopter SAR dilengkapi dengan radar canggih dan sistem avionik untuk mencapai tujuannya. Salah satu helikopter SAR unggulan adalah MH-65 Dolphin yang diproduksi oleh Eurocopter. Helikopter berwarna oranye mencolok ini memiliki dua mesin yang membuatnya bisa terbang dengan kecepatan maksimal 330 km per jam. Demikian beberapa jenis helikopter dan fungsinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.